everyone, Killer Pelican not take by their me YouTube channel in a brand new episode එකත් අද වීඩියෝකින් ඕගලන්ට ගේන්න කියලා හිතුවේ ලව්ටෝය කලින් ගියාපු හමුවන් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තමා මේ වීඩියෝකින් ඕගලන්ට ගේන්න කියලා හිතුවේ එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝකට තාම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න එහා පැත්තේ notification දාන් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා එතකොට තමයි මම දාපු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එකට ආදි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න වගේ UPS එකක් තියෙනවනම් මේ UPS එකට මේක මෙන්න මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ UPS එක උණු පැත්ත හදලා මේක මෙතනින් ප්‍රෙස් කරපුවාම රවුටරේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔන්නුනා. මේක පැය දෙකක් වගේ තාජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමයට දැන් යා. ඊළඟ ක්‍රමේ තමයි මැදින් හරි කොහෙන් හරි කේබල් එක ෆොටෝ එකක් ඒ ඒ කේබල් එක ඕගොල්ලන්ට ඩලාසිකෙන් ගන්න ඕනේ. ඒක රුපියල් 450ක් විතර වෙයි. ඒ කේබල් එක නම් ඕගොල්ලන් එක පැත්තක් රවුටර් එකට ගහන පැත්ත එක පැත්තක් පවර් බැංක් එකට ගහන පැත්ත. පවර් බැංක් එකක් තියනවා නම් ගෙදර පවර් බැංක් එකට ගහලා රවුටර් එකට ඒ පෝට් එක ගහලා පව බැංක ඕන්කරපු හම සීයක් චාර්ජිනම් පව බැංක එක ලෝවෙද්දි ඕලන්ට ආපෝ චාර්ජකට ගහන්න ඕන ඊට පසේකළ වැඩවෙන්න එහෙන ඊළං වීඩුවකින් ඉක්මට හම මමටෙක් බයි දෙම YouTube චාලය හොස්ට දෙවමින් දිසිල්වා